variados que han reventado la escala de Mercalli Y un cartel con merca fresca como en el cartel de Cali Tengo cálida, genialidad, creatividad, la edad necesaria para elegir por dónde tengo que ir Tengo sueños por cumplir, algunos son de pequeño, Tengo que ponerle empeño, no me tengo que rendir No te tengo que rendir, cuenta no te tengo en cuenta No tengo una gorda cuenta, tengo que pagar las cuentas un flow que te atormenta, un fantasma que te frecuenta Un estilo que te revienta, como un vinilo da vuelta Tengo que dormir tranquilo, tengo que tomar pastillas Tengo zapato, chancleta, bototos y zapatilla Tengo dos plantas semillas, un escritorio y una silla Cenicero con colilla y una lámpara que brilla Palabras tengo mil éxito y jerga calleja La sangre de los reptiles y un flavor que no se aleja No tengo una vida compleja, te tengo entre ceja y ceja Tú tienes que forzar el flow conmigo, se deja Tengo una que otra queja por no ser un actor Tan solo por hacerlo mejor Tengo un montón de todo doblando el pantalón No me llega ni al talón, rimando su te lo juro Deja por no ser un actor Tan solo por hacerlo mejor Tengo un montón de tontos doblándome el pantalón No me llega ni el talón Rimando, eso te lo juro, lo juro pasado oscuro como el poder de un canguro Mejor dicho, tengo dos tal vez tres, no estoy seguro No es que tenga el infierno ganado en en llamas Yo te llamo acreedor sin saber cómo te llama Me has escuchado y sé que me amas pese a todo Lo olvido rápidamente, me levanto poniendo apodos Mi codo con tinta por borrar lo que mi mano escribe Mis ojos con tinta por llorar lo que recibe Mi paladar y el mal sabor, mi cara con un mal color En mi nariz el mal olor del récord de mi interior Sé que tengo que ser mejor y pasar de gris a blanco Me he burlado del ciego, del sordo, del cojo, el manco Del feo bonito me creo que a veces avanzo cuando me estanco Es tan complicado caminar en un campo minado No dominado el endemoniado lado que tengo Tengo más defectos que virtudes y en la cesera Tengo pena y tengo rabia y tengo que sacarla fuera Descargo constantemente la rima del recipiente No tengo suplente, aunque da mente, aunque demente Un espejo que no miente y por suerte soy resistente Tengo un cuerpo de serpiente y como 20 pretendientes Pero no te tengo aquí, no sé dónde te perdí Hasta ahora no tengo aquí, creo que me detengo aquí